Jo el vaig conèixer a través de l'Ets el que menges. Llavors, quan el vaig, ho vaig veure, vaig pensar, ostres, això ho han fet per mi. M'ho vaig mirar i vaig pensar, mmm, allà vull. Pues, ha sigut intens i m'ha ajudat molt. Uh, tensions, mm, tant físiques com interiors a conèixer quines són les meves pors, els meus bloquejos i els meus, no sé, el que el dia a dia ens, ens, ens, ens atura i no, i no ens donem ni compte. Després també molt interessant la part de l'alimentació. Tot el que t'ensenyen sobre alimentació saludable, i que al final tot ajuda. M'emporto molta cosa que crec que em faré, faré servir per, pel meu dia a dia. Em sentia molt, molt mm, físicament molt tensa eh, i emocionalment bloquejada, irritable, no sé. Per mi la transformació ha sigut el, el conèixer, conèixer el que, com jo estic anímicament i saber què he de fer per, quan, doncs per continuar amb aquest benestar interior, no? quan torni a la meva vida del dia a dia. <laughs> Pues ara estic molt en calma. A mi sempre dius en quina paraula o... Pues en calma. És, és que fins i tot físicament, no? Això ho noto molt. Els ombres, les espatlles relaxades, mm, no sé, tranquil·la, amb, no sé, en pau. <laughs>